أنا محمد أشرف زروقي نسكن في جبال جلود عمري 27 سنة مشيت اليوم انتخبت في المكتب اللي بحذانا في جبال جلود قررت اني انتخب بحب نحس روحي معناها محسوب في المجتمع عندي صوت نلزمني نوصله كان نجحنا نجحنا ما نجحناش خويا واحد اللي عليه عمله انت انتخب ولا ايه ساعة؟ يعني انتخبت ولا مازلت انت إيه، تراه تراه لا مازال مازال هو صاحبي مازلت انتخب إيه، شكون انتخبت صاحبي؟ ورقة بيضاء ولا لا ما حد يصلح ثم حد كلها مصالحهم انا نخدم مصلحتي حتى يا حتى انا دخلت انتخبت هيك لقيت نقرا نقرا انا ما فهميش جيت في الورقة لا ورقة صغيرة في حد فما سردوك <laughs> بالفيدير بعرف حد بالفيدير حتى نور كورة نحن حياتنا كورة ما خدمتش مع مش خدمت معاهم في الرئاسة يا خدمت معاهم مع شلون خدمت؟ عشت سبعين خدمت نحن نستعرفوا لا بحزير ولا ولا بعبير خاطر كلها تحشي فيه كلها سكت كلها لا ولا تحشي فيه كل كنهضة كن يديه كلها تفرق في الفلوس يحشوا فيه كل على بعض. يا ودي يا من الليل من الليل صباح ما دخلت على شيء من الليل كان فما فلوس تفرقت راهي في الليل شكون؟ خلطت خلطت في الليل ما خلطتش في الليل بيرمانونس إيه؟ لكن رقدت مشيت صرت انتخابات الرئاسية سمينا سمينا شكون اليوم 50 ورئاسية قدير والله لا معاش قدير يا سيدي ما يثبت اعمل انتوما روبورتاج ما تلقوا حتى طفل صغير بشي يصور كلها رسائل كبار وشي الكبار شو مدخلهم الله واحد شو مدخلهم ما انت صدقال ما ننتخبش يكذب يا هما شو يا ودي عندنا كياس يصلحوا فيه عنده خمس سنين مازال ما تقدش خمس سنين حفروه خلوه شنو انا بلديه باش ننتخبها وانا ما عتبتنا فهمتني يا اخو كلها هات يا اخو تشريعي اي ما هو تابعها شكون باش يحطوا هذاك ما هو يشد هذاك كلها تسرق على بعضه مع بعض كلها مع بعضها شكون تخبر؟ نادا نادا نادا ليش ما تشتتش اصوات ومساعدة قيس سعيد دونك ما عندك حتى حل مش مجيبها يا ناظر قيس سعيد إيه، مش خاطر على خاطر يلزمها النهضه موجوده على جماعتها كترجمة هاكا من هنا ياكلوا من هنا والاخرين ياكلوا خلي ياكلوا بعضهم مو مش وحده كان باش تتشتت اصوات حكايه فيها شدنا جماعه الترجمه قلب تونس نتاع المكرونه الوقت اللي يديه حلبين على خير النهضه يصلوا يحشوا فيها عارفين اما ما حطوش عليك منا وحاجه منا وحاجه منا شكون ليه سامحني دي حاجه ما نعرفهاش انا ممنوعه انا نحب القروي تحكم فيا انا نحب القروي وشكون اللي وقفك انت؟ قالت لي تو نجيب لك الجيش ونجيب لك الحب شكون هذا شكون؟ في, في الوحده تخدم الداخل في المركز؟ في مش لهنا في المكتب اه والله غريبه حاجه ما نعرفهاش قلت راجل فيها عيب ما فيهاش عيب نظن قلت لها امان انا ما زلت قلت لها امان ما تعرفش معناها عرفش آه. مش عيب ما ثم حتى مشكل ما فيهاش عيب علاش انت تتجوزي في كلاب خايب باش نسكت لك انا؟ وما سكتلكش وشكون انتخبت انت؟ اللي حبت وهرة وهرة وهرة علاه اخي ما شوفها بالوهرة اي ما شوفها فما شكون اللي يحب يجي يخدم فما شكون اللي علاه مشات آه. قبل ومشات قبل ومشات قبل خويا مشاتش البلاد داخله في حيط اصلا الشباب مشى ولا انا كلامي غالط لا لا كان كلامي غلط انت حره تحت اللي تحب عليه كان مثلا تقول لي كلامك راهو مش غلط وقول لك كلامي صحيح علاه الشباب تشوف فيها تشوف فيهم كلها مسكينه كلها شاده الاخهاي وقاعدة اي ثم جبال جلود فيها 76 معمل اي 66 معمل ولا حتى 100 معمل كلها جاد مشوا هما مساكروا وقبلوهم اي ما يسالش ما ثماش معامل يحبوا يحرقوا خاطر البلاد فقرت البلاد ما فيها حتى شيء البلاد داخله في حيط كل مره عاملينها حزب كل مره عاملينها حزب كل مره عاملينها حزب ما ثم شيء وانت شو عندك فيه ثقه الحزب اللي انتخبته؟ ها؟ عندك فيه ثقه يعني. عندي ثقه عندي ثقه نحكي كل شيء هو يحافظ شنو عاملين مقارونه وعاملين مع شنو بوزه لو عاملك انت مالا ما دام شفت مالا مش بالجنود ايه بوزه شفت شويه مقارونه كذا شفت شويه مقارونه مشيت انتخبت خبط ولا شكون؟ العصبة كان نمشي نفوتي انا يا <laughs> شكون باش ننتخب؟ ما ننتخبش شكون باش ننتخب؟ déjà ما قايدش انت ظاهر لي non قايدت اما كي جيت تمشي ننتخب ما جمله فما حتى واحد compatible مع ال cerveau نتاعي معناتها مع ال mentalité نتاعي فما حد منطبق فهمتني هكا وخليتها هكاك يعني قيدت هكا وتا وقت اللي نلقى واحد معناتها مناسب تو ننتخبوا صح مشيت قايدت باش نعمل présence لاني موجود تونسي نحب اللي تتحسن اما انتخبتش على خاطر ما لقيتش كيما قلت لك كومباتيبل هكا تو سامبلومون الوضعيه في جبال جلود صاحبي كيما ترى فماش بلايص وين الشباب باش ينجم فهمتني ولا يسيب طاقته فماش امن مستهدف في الزناقي باش يبعدوا علينا الحرابش باش العباد هكا الاولاد الصغار ينجموا يمشوا يتلوف حكايات اخرى تحللهم مثل تيرانيه تعمل نادي شباب باش تعبي تفهم كولتيرات اخرى وتجيب لهم ثقافه اخرى مش سايبهم آه، كيس مع الفرايف ومع الحاكم مش يجي يمكن الحاكم اللي هو ماهوش حاكم معناتها اللي هو مجرم اكثر منا واكثر من غيرنا خاطر يعرف يرفلوا بسيوفه مش معناتها حسيلو لازم تشوفوا حل هنا الانتوراج هو اللي هلك الشباب شباب راهو نظيف وخرج جدود برشا عباد ومن غير ما نسمي العبد معناتها تونس تعرف فرقة التسعة نتاع صباح مشيت باش ننتخب قائمة ما نعرف فيهاش ما نعرف فيهم حتى واحد خاطر كل ما نعرفوا فيهم حتى واحد حتى يجي يقول لك وجب الجنود وما نعرفش شنو ما تلقاهوش من بعد انا مرة جابوا لي قائمة قال لي راه وجب الجنود والله يا ربي العظيم النومي النومي والله يا ربي العظيم سكت عليه يجي ستة من الناس بحنايا في القهوة حتى واحد فيهم ما يعرف فرقة آه. اليوم التسعة نتاع الصباح ماشي كل الناس الكل باش ننتخب نلقى الزنفنيكة في الرومبوا هذاك صوروا بالله الرومبوا هذاك نلقى الزنفنيكة في الرومبوا هذاك ان شاء الله تبدا ماشيه باش ينتخبوا وهما يوجهوهم برا 24 برا 54 برا ما نعرف شنو ومنين هذوما من جبل جلود حرام حرام راك تزكي واحد ما تعرفوش راه من جبل جلود هذوما اي ولا جبل جلود خويا ما ننتخب حتى واحد ونحن راهو جبل جلود contre الانتخابات و contre كم يا مجتمع مدني بقمتسم في رواحكم انتم مجتمع مدني رانا كنتر نحن رانا مواطنين عاديين شطرنا بطاله واخضر من شطر بطاله وشطر الاخر آه، ربي يفرج عليه مسكين ارطال زطله اقوانين الحكايات هذيك الكل 102 معمل معلم ما عاد ليش كياس يصلح دور هزبان جنود تلقى فيه كياس ما فيهوش حوبره الفلوس المعامل ماشيه للمؤسسه ماشيه للارض ماشيه البلايص نتاعهم هما نتاع المجتمع المدني نتاعهم نحن اخويا رانا نعانوا لهنا يا مجتمع مدني راي مشكلتي معاكم انتم تسموا برواحكم مجتمع مدني خاطر عطيكم ربي شويه فلوس راهو غدوه ينحي لكم الفلوس ويعطيها لنا نحن راهو هذه قسما من بالله من الكعكه قاعدين يوزعوا فيها فماش حزب مش يمد في الفلوس راه رايح راه يا معلم شبيك تعرض لامي وما ذاك و... يطلع نحكي معك رسمي يطلع بالكرهبة على ما قيدتش وانت اخذت انا من نوري يعني. من رب الوحي يعني ما تضلها تنتخبوا غدوه كان غدوه كان يطلع مثلا الامور واضحه تقول له يدبر لي خدمه ما يدبر لي احنا جبال الجهود مهمش هي بس شونا هما احنا لاباس عليهم ما هو كينسونا هما ونحن نولوا نعملوا بحاجات خايبه كان هما متفكرين تحس اللي انت عندك بلاد صاحبي باش كيف يا صاحبي بدو الكعكه بدات تتفرق و العباد هذيك الكل تخزر لها راهي آه، زيد آه، نصور بالتليفون ونجيب لك خويا آه، هاي الست هاي هاج خويا هاي ثمن هاج خويا هاي ال 12 بالتصويره ويدخل بتليفونه نيك كمية تجيب لي تليفون اللي انت حطيت الورقه هذيك وحطيتها هذيك نيك هاتها ولا فلتين بطال هذاك تغرب ب 20000 هو راهو عنده حزب حزب لا هو يبدل له الفكره بتاعه يشوف 20000 ما عندوش لا باكو دخان لا عنده قهوه لا عنده سيجاره لا عنده حد شيء كيفاش حبوا السيد هذاك ولا تبيعه وشري في السيد ذاك باش ياخذ من عندي 20000 ما نسيبوهاش البلاد غير شعب ما فماش بلاد وما غير وما فماش انتخابات ما فماش رئيس وما فماش برلمان ما نمشي ننتخب انت ما تحبش هذاك حب ليش اللي حاجتك بيه انت ما تغركش العباد